Hola, pues vamos a empezar hoy la sesión que tiene que ver con la crisis del capitalismo global, los límites del crecimiento y los impactos sobre las realidades locales de todo ello. La primera parte de lo que va a ser mi exposición va a ser una mirada retrospectiva, una mirada histórica a cómo ha ido influyendo la energía a lo largo de la historia en las conformaciones de las sociedades humanas. El ser humano ha pasado por tres grandes momentos metabólicos. El primero sería el forrajero, en el que nos dedicamos básicamente a la caza y a la recolección para obtener nuestras fuentes energéticas. Energías que en general eran escasas, no almacenables, no controlables, salvo el fuego, y de acceso universal por todas las personas. Y este metabolismo, con sus fuentes energéticas, configuró de alguna manera, o ayudó a configurar de alguna manera, el orden social. Por ejemplo, teníamos una sociedad que se caracterizaba por tener una identidad relacional, es decir, no nos entendíamos como individuos aislados, sino como parte de un grupo. Los hijos de, las hermanas de, las madres de, y dentro de ese grupo es de donde conformábamos nuestra forma de ser. Una sociedad que basa su identidad en la relación, en lo grupal, es lógico que tenga una economía basada en la donación y en la reciprocidad. Yo doy de manera natural a quienes de alguna manera son parte de mi yo, son parte de mi mismo grupo. Esta sociedad además se caracterizaba en general por unos grados de igualdad bastante grandes, pocas desigualdades jerárquicas si las había, o pocas desigualdades de género. Del mismo modo, era una sociedad que en general había ausencia de guerras, había conflictos, como no puede ser de otra manera en una sociedad humana, pero la forma de regular esos conflictos tenía mucho más que ver con otros mecanismos no violentos que con el enfrentamiento armado y con, bueno, lo que podrían ser pues la muerte sistemática de unas personas en manos de otras. En general, era una sociedad en la cual la relación con la naturaleza era una relación de sacralización. El ser humano se entendía como parte de un entramado natural al cual no podía controlar y que en el mayor de los casos pues era el custodio de esos entornos en los que vivía. Eh, durante todo este proceso este periodo pues hemos vivido, ha sido el, grueso de la historia de la humanidad, una historia de la humanidad que no la planteo como algo a lo que tengamos que volver, ni siquiera como algo a lo que podamos volver, porque esos entornos son irrepetibles desde el punto de vista del orden social y también desde el punto de vista del orden natural. Lo que sí que pueden ser son inspiradores de cambios por venir sobre los que hablaremos al final de la charla. El segundo gran momento metabólico es el salto a la agricultura de pronto tenemos energía que ya empieza a ser almacenable, pues esos granos secos que guardamos de una cosecha para la siguiente, empieza a ser controlable, de alguna manera tenemos un acceso un poco menos universal, se puede controlar la Tierra y se puede dominar, y esto empieza a generar cambios importantes en el orden social. Un primer cambio es que tenemos más energía disponible, pero tenemos que emplear mucho más tiempo en conseguir esa energía pasamos de tener jornadas laborales, jornadas laborales entre comillas, porque entonces no había una diferencia clara entre el trabajo remunerado, el trabajo productivo y el trabajo reproductivo. Bueno, esas jornadas laborales pasan de ser de dos, cuatro horas en la época forrajera a ocho, nueve en la época agrícola. Conseguimos más energía, pero tenemos que emplear mucha más energía en conseguirla. Las sociedades se hacen necesariamente sedentarias y con el sedentarismo nuestras maneras de buscar seguridad también cambian mientras que en la sociedad forrajera un mecanismo básico de seguridad era el nomadismo, cuando los recursos de una zona pues se iban agotando, simplemente nos movíamos hacia otra zona que tuviese riqueza de recursos. Ahora esto ya no es posible y el comercio aparece como una fuente básica de seguridad. Con el comercio aparecen también nuevos sistemas económicos. Ya no solamente hay donación y reciprocidad, como hablaba anteriormente, sino también intercambio, en el cual pues, empiezan a articularse distintas monedas que sirven para lubricar esos, esos intercambios económicos. Monedas que en su principio son monedas basadas en el dinero mercancía, dinero mercancía que tiene unas características propias, como que todo el mundo más o menos las puede producir, o que es difícilmente almacenable, y esto hace, pues de alguna manera, que las sociedades siguiesen siendo marcadamente igualitarias. En cualquier caso, la complejidad social aumenta de forma importante. Aumenta porque hay más población, porque hay más población interconectada entre sí, porque hay más especialización social y porque además es más necesario sofisticar la gestión social. Tenemos que ver cómo guardamos las semillas de un año para otro, cómo regulamos el riego, toda una serie de cosas que hablan de sociedades más complejas. Más energía disponible, más complejidad posible y estos son dos elementos íntimamente ligados que iremos viendo cómo evolucionan. Un último factor de cambio tiene que ver con que esa interrelación íntima con la naturaleza empieza a producirse, empieza a distanciarse un poco. El ser humano de pronto es capaz de controlar determinados territorios, controlar en el sentido de decir qué especies van a proliferar más, tanto vegetales como animales, y esto empieza a condicionar un cierto distanciamiento con la naturaleza, cierto dentro de un orden y de alguna manera de un equilibrio con los distintos sistemas naturales. En cualquier caso, durante los primeros 4.000 años de la historia de la agricultura, 4.000 ¿eh? años, no es poco tiempo, las sociedades humanas siguen siendo marcadamente igualitarias, con pocas jerarquías y con pocas desigualdades de género. Y esto tiene como consecuencia o como conclusión que, bueno, aunque la energía es un elemento importante en la conformación de las sociedades humanas, aunque este salto energético ya se había producido, no es un elemento determinante para muchas de sus formas de organización. De hecho, al final, el paso hacia sociedades basadas en la dominación, que es justo lo que veremos a continuación, no, no se debió tanto a este salto energético como a las posibilidades que brindó dentro de determinados órdenes sociales nuevos. Porque hay un momento clave en la historia de la humanidad, un momento que ocurre hace unos 6.000 años, y es cuando en distintos lugares del planeta empiezan a surgir sociedades basadas en la dominación, en las cuales se imbringan la aparición del Estado, la aparición de la guerra, la aparición del patriarcado y la utilización de la naturaleza desde una perspectiva pues, más utilitarista, más de explotación de esos recursos. Esto se produce, como digo, en distintos lugares del planeta de manera independiente, pero no se produce en todos los lugares del planeta de manera independiente. Hay una serie de factores que permiten que esto ocurra. Uno primero de esos factores tiene que ver con que algunos hombres, y me refiero a personas de género masculino, empiezan a evolucionar de una identidad relacional hacia una identidad individual. Empiezan a concebirse como personas individuales y esto les permite también pues pensar y concebir relaciones de dominación sobre sus congéneres. Una segunda característica es que este salto solo se produce en los lugares en los que hay más población de los recursos disponibles bien porque la población ha ido creciendo mucho o bien porque se producen una serie de cambios climáticos que hacen pues, que los recursos escaseen por distintas razones. Y además la energía cumple un papel importante dentro de esto. Un papel desde la perspectiva de que solo se produce este salto en los lugares donde es posible almacenar energía, o dicho de otra manera, en los lugares donde se cultivan granos secos que se pueden guardar de una temporada hacia otra, no ocurre en los lugares en los que se cultivan cosas como boniatos que de un año para el siguiente se pudren y que desde esa perspectiva no pueden almacenarse energía. La segunda perspectiva energética es que este salto produce y a veces consecuencia de un salto energético es el salto que tiene que ver con la capacidad de dominación de unos seres humanos sobre otros, es decir, de la capacidad de dominación de unos seres humanos sobre el trabajo de los demás, y que de pronto hay mucha energía disponible y concentrada en manos de unos pocos dirigentes, y a la vez la capacidad de controlar no solamente el trabajo humano, la energía humana, sino también el trabajo y la energía animal acoplada pues, a todo el proceso de domesticación de los animales. Desde luego, este salto marca puntos de no retorno, Igual que la agricultura era un punto de no retorno probablemente para la humanidad, no vamos a volver a una sociedad forrajera, pues la aparición de identidades individuales también marca probablemente un punto de no retorno y probablemente nunca más volvamos a tener identidades relacionales como las que caracterizaron a todo el paleolítico, sino que la identidad individual es muy probable que se haya, quedado, haya venido para quedarse. Esta sociedad basada en la dominación generó cambios sociales de primer orden uno de ellos tiene que ver con la aparición de la de la propiedad privada, una propiedad privada que estructura y que cambia las formas de relacionarse los seres humanos dentro de la sociedad. La tierra, dentro de esa propiedad privada, durante esta época se convierte en un elemento central de lo que son las articulaciones y dentro de esa tierra, dentro del control de la propiedad privada, aparecen tres grandes polos que se irán produciendo y reproduciendo a lo largo del resto de la historia. Me refiero a lo que tiene que ver con los comunes, desde una perspectiva pues, de gestión comunitaria de unos recursos, al Estado, desde la perspectiva de una gestión pública controlada por pocas personas, y lo que sería la gestión privada, pues más en base al mercado, con los distintos formatos económicos dentro del mercado que empiezan a desarrollarse a partir de ahí. Dentro de toda la etapa de sociedad basada en la dominación, hay un momento importante, y es el momento de aparición del capitalismo, pues allá por los principios del siglo XVI, finales del siglo XV. En la aparición del capitalismo hay distintos factores que juegan un papel importante. Uno primero tiene que ver con que bueno, hay todo un proceso de represión de unos movimientos sociales que durante la Edad Media Europea habían florecido y habían ido creciendo de forma importante. Un segundo elemento es que algunas de las demandas de esos movimientos sociales se tornan contra ellos. Y muy en concreto, la demanda de no pagar diezmos y pagar pues lo que son sus contribuciones en dinero ayuda a la monetización social, que es un elemento indispensable de la conformación y de la expresión del capitalismo. Un tercer elemento es que el capitalismo requiere de mercados internacionales y los mercados internacionales crecen de forma muy importante durante esta época, sobre todo en base al inicio de la conquista de América. Muy relacionado con esto está la guerra. La extensión y la, explotación, expresión del capitalismo no es ajeno pues, a la extensión de la guerra, no solamente dentro de las sociedades que empiezan a desarrollarlo, sino sobre otras sociedades para conseguir la explotación de sus recursos y de las personas que allí habitan. La energía es otro factor importante dentro de todo este proceso. El capitalismo surge en un momento en el que la economía feudal estaba en crisis y una de sus crisis será porque había ido llegando a los límites de explotación energética de sus entornos. Había dificultades de aumentar la tierra cultivada, había dificultades de mantener, pues, por ejemplo, pues un consumo de madera, porque poco a poco se habían ido explotando las tierras en Europa y esto impulsó un salto adelante, no solamente desde el punto de vista territorial, sino también desde el punto de vista económico. Otro efecto tuvo que ver con toda una serie de cambios culturales englobados dentro de lo que se ha venido a denominar modernidad y que hablaban pues, de nuevos subjetividades de nuevos sistemas de valores basados en la competitividad, en el individualismo, en la propiedad privada, etc. Y por último, un elemento determinante tiene que ver con todo lo que se vino a denominar, con lo que Marx comentó como la acumulación primitiva. La acumulación primitiva tiene distintas expresiones, por ejemplo, en el centro, en los países principales del capitalismo, es pues, la concentración previa del capital, es toda la política de cercamientos de tierras comunales, pues con el fin de los campos abiertos, de las tierras baldías o de los campos comunales, que significan acumulación de riqueza en pocas manos, proletarización de parte de la población y además una orientación de esa producción al mercado esta apropiación, esta acumulación primitiva en el centro también es una monetización, la legalización de la usura o la penalización de la pobreza, ayudando o más bien obligando a que la gente tenga que buscarse un empleo asalariado. En la periferia, esta acumulación primitiva tiene que ver pues, con todo el proceso de conquista de América, que en realidad es como un gran cercamiento, y con los procesos de esclavización de gran parte de la población en general, en todos los lugares, esto tiene que ver con la ruptura de toda una serie de relaciones sociales de apoyo que venían desarrollándose pues, durante miles de años, con la ruptura de economías basadas en la donación y la reciprocidad que vemos, que se habían originado pues, en esa etapa forrajera, con el control del cuerpo de las mujeres como elemento indispensable para la expresión del capitalismo, o con la enajenación de distintos conocimientos populares. El capitalismo produjo cambios y produjo cambios también muy importantes en la conformación social. Algunas ideas. Bueno, pues la explotación se hizo más sutil, era más difícil de saber cuándo te estaban explotando pues cuando estás recibiendo un salario que cuando tú tenías que dar una parte de tu producción agrícola a través de los diezmos o de cosas similares. El Estado y en los comunes que habían sido elementos centrales en la etapa anterior empiezan a perder relevancia frente a lo privado, a todo lo que tiene que ver con el mercado capitalista, lo cual no quiere decir que el Estado no se refuerce y no se fortalezca también durante esta etapa. Aparecen nuevas subjetividades alrededor pues, de, este de este paraguas de la modernidad y en, entre ellas pues, el progreso y la idea de progreso es un elemento absolutamente central. Y por último, empieza a producirse un imperativo en el crecimiento económico que no puede dejar de producirse si el capitalismo quiere no entrar en crisis. Esto por explicarlo con un trocito de sistema capitalista y por explicar pues, por qué es imperativo este crecimiento dentro de nuestro sistema económico. El ejemplo lo voy a coger de la actualidad, entendiendo que el capitalismo empieza en ese siglo XVI, principios, pero que desde luego se va desarrollando y, y llega a sus máximas expresiones en el momento actual. Bueno, nuestro sistema económico tiene distintos elementos que crean dinero, uno de ellos sería el Banco Central Europeo, pero el dinero no se crea gratis, se pone con un tipo de interés, con un tipo de interés que hace que tú tengas que devolverle más dinero al Banco Central Europeo del que el TEL te ha prestado. El Banco Central Europeo presta dinero a entes privados, a bancos privados, por ejemplo el Santander. Y pongamos el caso que le ha prestado al Santander a un tipo de interés del 2%, de manera que el Santander le tendrá que devolver 102 por cada 100 que le ha prestado el Banco Central Europeo. El Santander, a su vez, pide prestado este dinero para ponerlo en circulación y para hacer otros préstamos, entre otras cosas. Por ejemplo, prestarle a Repsol una cantidad importante de dinero. Obviamente a un tipo de interés mayor, si no, no haría ningún tipo de negocio el banco con Repsol. Ese tipo de interés mayor, pongamos, que es del 5%. De manera que para que Repsol le devuelva el dinero al Banco al Santander y este a su vez al Banco Central Europeo, todo ello con estos tipos de interés crecientes, solo hay una cosa que puede ocurrir y es que Repsol crezca de manera continuada. Si no hay crecimiento, no se pueden devolver estas deudas y el sistema entra en crisis. Y el crecimiento al final acaba basándose en la explotación de las personas. Repsol crece pues gracias a que consigue rebajar las condiciones laborales, es lo que está detrás de la muerte de nueve trabajadores en, la refinería de Puerto Llano hace unos años, o crece a costa de explotar a poblaciones en países del sur, por ejemplo, las poblaciones mapuches en Argentina o los guauranis en Ecuador. Pero Repsol también crece a costa de explotar más la naturaleza, conseguir extraer más recursos petroleros, incluso en lugares de alta biodiversidad como podría ser el Parque Nacional Yasuní en el Ecuador. Total, que tenemos un sistema que necesita crecer de manera continuada. Y ese crecimiento está íntimamente ligado al consumo de energía. No hay, consumo no hay crecimiento si no hay consumo de energía creciente y sobre esto volveré más adelante. De manera que llega un momento, allá por el siglo XIX, en el que se produce un tercer gran salto energético, un tercer gran salto energético que en gran parte está impulsado por el sistema económico en el que estamos, el sistema capitalista. Este salto energético es la aparición de la revolución industrial, revolución industrial que es la revolución de los combustibles fósiles. De pronto las sociedades humanas tienen grandísimas cantidades de energía disponible, energía que además es fácilmente almacenable, que es barata comparada con los rendimientos energéticos que luego da, que es controlable, pocas personas pueden determinar, controlar las bocas de las minas y además altamente versátil gracias a su interconexión con múltiples máquinas. Y esto genera también cambios muy importantes a nivel social. Un primer cambio tiene que ver con que la complejidad se hace muchísimo mayor. Vimos como el salto a la agricultura había aumentado la complejidad social, el salto hacia la sociedad industrial la aumenta muchísimo más. Tenemos sociedades con una estratificación social como nunca antes en la historia de la humanidad hemos podido llegar a ver. Una segunda idea es que si se ha ido produciendo un cierto distanciamiento Respecto a los límites ambientales, con la revolución industrial se hace un distanciamiento total. Parece que los sistemas humanos, que las sociedades humanas, podemos flotar en un éter de recursos infinitos gracias a nuestras posibilidades tecnológicas. Y este es un paréntesis que nunca antes se había producido en la historia de la humanidad y que, como veremos luego, nunca más va a volverse a producir. Una tercera idea es que, bueno, si hasta ahora las economías, las políticas y las interrelaciones en las sociedades humanas habían sido básicamente locales, de pronto empieza a producirse una capacidad a que todo esto sea global. Y esto es gracias a los combustibles fósiles que permiten tener un comercio y un intercambio de información y de personas a largas distancias en cortos espacios de tiempo, algo que nunca antes había ocurrido en la historia de la humanidad. Otro cambio que produce este nuevo metabolismo industrial es que las posibilidades de dominación en una sociedad que ya se basaba en relaciones de dominación se hacen muchísimo mayores. En primer lugar, se hacen mayores porque el sistema económico en el que estamos, el capitalismo, es un sistema que se basa en reproducir el capital y el tener más energía disponible permitió una reproducción mayor del capital o, dicho de otra manera, una concentración mayor del poder. Y lo permitió porque permitió proletarizar a más cantidad de población, aumentar la productividad del trabajo, disminuir la importancia de la, fuerza física en el trabajo y por lo tanto introducir a más personas dentro del mercado laboral, aumentar la explotación de la naturaleza, que es un elemento básico de riqueza dentro del capitalismo, aumentar el comercio global y la explotación de recursos y personas en todo el planeta, o, por ejemplo, desarrollar toda la economía financiera, que no es que sea nueva, sino que tiene una capacidad de expresión mucho mayor gracias a tener detrás una economía productiva que podía crecer más. Pero la concentración del poder no solamente aumenta como consecuencia del aumento en la reproducción del capital, sino que también aumenta porque hay elementos indispensables para esto que se potencian gracias a estos combustibles fósiles. Me refiero, por ejemplo, a la potencia bélica, me refiero al acceso más restringido a la energía o un acceso al conocimiento en pocas manos como nunca antes había ocurrido. La NSA estadounidense o Google saben mucho más sobre nuestra vida que ninguna otra institución ha podido saber sobre ninguna otra persona a lo largo de la historia. Y por último, las relaciones de dominación también aumentan porque hay cuatro elementos que son contradictorios y que son mucho más complejos que solamente relaciones de dominación, pero que también son esto, que se desarrollan mucho durante esta época. Y me refiero al desarrollo de la metrópoli, al desarrollo de la sociedad de la imagen y del consumo como elemento básico de control social, a lo que es el Estado en su fase actual, que podríamos denominar Estado fosilista, en el sentido de que requiere esos combustibles fósiles para funcionar, o a todo lo que se ha denominado la megamáquina, es decir, todo ese entramado de máquinas que se organizan sobre máquinas, que son elementos indispensables del control social que tenemos en la actualidad. En general, tenemos también puntos en los cuales la sociedad avanza hacia situaciones que parecen de difícil retorno pues por ejemplo esta mega máquina, esta metrópolis, este estado, esta sociedad de la imagen o este sistema agroindustrial parece que no tienen retorno, aunque como veremos un poquito más adelante estamos llegando a unos límites físico-químicos en el planeta que harán que el retorno no tenga que ser desde el punto de vista humano, del deseo humano, sino inevitable desde el punto de vista de los límites ambientales. Total, en qué situación estamos en la actualidad, hecha una mirada hacia atrás eh, ya ha realizado una mirada hacia atrás de, de un repaso histórico. Bueno, pues estamos en un momento en el que podríamos decir que la normalidad se ha acabado, que estamos en un momento de quiebra total, de ruptura del orden establecido, en el cual vamos a entrar en una situación radicalmente distinta. Estamos entrando en una situación radicalmente distinta. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, se debe a que estamos viviendo una crisis que podríamos denominar como crisis sudoku. Cuando yo intento resolver un sudoku, si me fijo solamente en las verticales, pues mal me van a ir, porque probablemente no sea capaz de encajar las horizontales. Bueno, pues en la crisis que estamos viviendo necesitamos mirar las verticales y las horizontales a la vez, necesitamos mirar las múltiples dimensiones que están influyendo en esta crisis. Uno de los elementos básicos de la crisis es que estamos viviendo una crisis económica de amplísimo calado, una crisis que podría ser el final del ciclo sistémico de acumulación estadounidense. Decir ciclo sistémico de acumulación estadounidense y no decir nada probablemente es casi decir lo mismo. Esto, los ciclos sistémicos básicamente serían como ciclos largos que se han ido produciendo a lo largo de la historia del capitalismo, de aproximadamente un siglo de duración, en los cuales ha habido una potencia hegemónica que de alguna manera ha sido capaz de recabar la mayoría de los beneficios. En el caso actual sería Estados Unidos. En estos ciclos ha habido una primera fase en la que la economía se basaba fundamentalmente en la economía productiva, yo pongo tornillos o mis servicios como docente en el mercado para a partir de ahí reproducir el capital, pero llegaba un momento en el que la economía productiva entraba en crisis, entre otras cosas, porque digamos que había demasiados servicios de docente o demasiados tornillos en el mercado. Y teníamos que entrar en una segunda fase en la que se buscaban los beneficios no solo en la economía productiva, sino fundamentalmente en la economía financiera de alto carácter especulativo yo ponía mis dineros en bolsa, especulaba con ellos y a partir de ahí intentaba obtener esos beneficios. Compro acciones de Telefónica, espero que suban de 35 a 45 euros y embolsarme esos 10 euros de diferencia simplemente por la especulación. Yo no he ayudado en nada pues, a ningún proceso productivo a nivel social. Bueno, el caso es que estos ciclos sistémicos tienen esas dos partes, esa primera parte productiva, esa segunda parte más financiera, y en esa segunda parte, inevitablemente llega un momento en el que todo el sistema se desestabiliza, entra en una situación de caos sistémico, en el cual la potencia hegemónica deja de serlo y hay que reconfigurar todo el sistema para volver a iniciar otro nuevo ciclo sistémico, otro nuevo proceso de, crecimiento por ver el último proceso de caos sistémico, intentar entenderlo desde una perspectiva histórica. La última fase de caos sistémico tiene su epicentro en el 29, una quiebra de los mercados financieros, tanto bursátiles como bancarios, a nivel mundial, pero no solamente es una crisis del sistema financiero, sino también es una crisis del sistema económico, todo lo que viene con la Gran Depresión, pero además es también una crisis social. Es un momento de fuertes tensiones entre las distintas potencias capitalistas, el 29 está flanqueado por la Primera y por la Segunda Guerra Mundial y de fortísimas luchas sociales. Es uno de los momentos idílicos del movimiento obrero, pero no solo del movimiento obrero, de otros movimientos, o más bien antimovimientos sociales, como pueden ser pues, todos los movimientos fascistas durante esa época. ¿no? Es decir, cuando hablamos de procesos de caos sistémico, estamos hablando de quiebras en el orden económico que también significan quiebras importantes en el orden social. Bueno, probablemente ahora estemos viviendo esa fase de caos sistémico de la situación del ciclo sistémico de acumulación estadounidense. Porque la hegemonía estadounidense está haciendo aguas por varias razones y en distintos momentos. Por una parte está perdiendo de forma importante legitimidad internacional. Hemos pasado de que Estados Unidos en gran parte pues marcaba las políticas gordas a nivel internacional a que las tiene que negociar con distintas potencias o a que, por ejemplo, su patio trasero, como ellos denominan, América Latina, pues ha tenido procesos de emancipación muy, muy importantes. Estados Unidos, en segundo lugar, tiene problemas desde el punto de vista económico. Tiene problemas que no voy a explicar en detalle, pero que simplemente enuncio pues todas las políticas de flexibilización cuantitativa, es decir, de creación de grandes cantidades de dinero para intentar salir de la crisis, están generando nuevos problemas, entre otros, pues nuevas y gigantescas burbujas que probablemente estamos viendo el inicio de su estallido en distintos lugares del mundo. Además, la hegemonía de Estados Unidos se basa en gran parte en tener un dólar que sea atractivo y que permita que llegue un montón de dinero a nivel internacional en Estados Unidos que enjuague, pues por ejemplo, su déficit. Es decir, Estados Unidos importa mucho más de lo que exporta y esto en gran parte lo enjuaga porque hay un montón de dinero que viene a invertir en dólares en empresas estadounidenses, en deuda pública estadounidense, en cosas de este tipo. Bueno, parece que la hegemonía del dólar a nivel internacional se está rompiendo, cada vez hay más mercancías que no se comercian en dólares, sino que se comercian en otra serie de monedas, Parece que, por ejemplo, China está vendiendo pues una parte importante de los bonos del tesoro estadounidense que tiene y hay otra serie de elementos que hablan de que la hegemonía del dólar poco a poco se va rompiendo. De manera más profunda, tenemos una crisis económica que es mm, no solamente de hegemonía estadounidense, sino que en general es una crisis económica que va a las bases del capitalismo. Es difícil, por no decir imposible, mantener un aumento en las tasas de beneficio como lo hemos tenido hasta ahora. Y es imposible porque la economía probablemente ya es prácticamente todo lo global que puede ser. Quedan muy pocos mercados por explotar y por lo tanto por incrementar la base del consumo y la base de la explotación, porque los niveles de degradación ambiental son lo suficientemente grandes para que los límites ambientales estén marcando de forma muy muy importante el crecimiento económico, y sobre esto volveré luego, y porque la base consumista que ha mantenido el tirón de la economía, la clase media, fruto de todas las políticas neoliberales que venimos arrastrando desde los 90, ha ido viendo cómo se depauperaba, cómo perdía capacidad de consumo y desde esa perspectiva un elemento fundamental del crecimiento se estaba perdiendo y no hay sustituto que esté teniendo la calidad y la cantidad pues ni en China ni en la India que tenían las clases consumistas estadounidenses, japonesas o, o europeas. Un último factor tiene que ver con que en realidad, en gran parte, lo que estamos es confundiendo la riqueza con la deuda, confundiendo el crecimiento de grandísimas deudas con el crecimiento de la riqueza. Y en nuestro contexto esto ha quedado muy patente con toda la burbuja inmobiliaria. Parecía que nos enriquecíamos cuando en realidad lo que hacíamos es que crecía nuestra deuda y esto al final pues estalló viéndonos como tenemos pues un problema de endeudamiento, sobre todo privado, de primer orden. Y esto no es algo exclusivo de España, sino que es extrapolable al conjunto del planeta y muy en concreto a las regiones centrales del, del capitalismo. El tercer problema de Estados Unidos, después de la pérdida de legitimidad y sus problemas económicos, tiene que ver con que un elemento básico de su poder, y es el control del petróleo, tanto en fuentes como en precios, es algo que se le está escapando de forma importante. El control en fuentes es algo que, bueno, de alguna manera cada vez está más diversificado en muy pocos países que acumulan el grueso de las reservas. Estados Unidos es uno de ellos, pero no, ni mucho menos el central, no es el que tiene las mejores reservas y ni más abundantes. Y desde luego el precio del petróleo es algo que está absolutamente fuera de control, con fuertes fluctuaciones en los últimos años y moviéndose en precios muy muy caros comparados con lo que ha sido la media pues, de todo el siglo XX, por ejemplo. Y por último, además, Estados Unidos tiene problemas de legitimidad porque su capacidad militar está encontrando límites. Bueno, no ha sido capaz de conseguir lo que buscaba en sus intervenciones ni en Afganistán ni en Irak, y de hecho ha tenido que renunciar a la intervención que quería hacer en Irán. Esto marca cómo pues, su potencia bélica, desde luego incomparable a nivel internacional, no es ni mucho menos omnipotente. Y podríamos pensar que detrás de Estados Unidos está China, es decir, una nueva potencia emergente que permita pues, entrar en un nuevo ciclo sistémico de acumulación. Bueno, China por múltiples contradicciones no va a poder hacer esto. No lo va a poder hacer pues porque ahora mismo tiene el epicentro de las luchas sociales que están haciendo pues que parte importante de su población aumente su nivel adquisitivo y que haya parte de la degradación ambiental que se esté frenando y estos son dos elementos centrales en el crecimiento chino. Necesita población hiperexplotada para producir barato y necesita explotar la naturaleza para mantener esos ritmos productivos y desde ahí pues hay unos límites inherentes al crecimiento de China. Eso por no hablar de los límites ambientales globales, tanto de la disponibilidad energética, material, como de otra serie de recursos. Total, que tenemos esta crisis sudoku en la cual un elemento central es la crisis económica y dentro de esa crisis económica el final del ciclo sistémico de acumulación estadounidense. Esta no es la única crisis que tenemos. También tenemos una crisis social de amplísimo calado. Probablemente en el momento actual tengamos las desigualdades mayores que nunca han existido en la historia de la humanidad, desigualdades de renta, que tienen acoplada desigualdades en el reparto del poder. Nunca antes tan pocas personas han tenido una capacidad de decisión tan grande sobre el conjunto del planeta. Además de estos problemas, podríamos hablar de todo lo que se ha venido a caracterizar dentro de la economía feminista, de crisis de los cuidados, que ahora no voy a nombrar porque en otros momentos del curso entraréis sobre ello. Cuando hablamos de desigualdades, no estamos hablando de una cosa coyuntural, sino que estamos hablando de un elemento intrínseco, indispensable en el funcionamiento de nuestro sistema económico, que no es solamente un sistema económico, también es un sistema social como es el capitalismo. Hay gente como José Manuel Naredo que ha venido a teorizar lo que es la regla del notario y plantea que nuestro sistema económico se parece al proceso de construcción de una casa. En el inicio del proceso de construcción de una casa es cuando tenemos los mayores impactos ambientales. Removemos la tierra, traemos materiales, consumimos mucha energía y ese proceso lo realizan las personas que menos cobran comparativamente, pues todos los albañiles. En la última fase, cuando vamos al notario, pues el impacto ambiental parece que es pequeño, unas pocas hojas para estampar unas firmas por parte de esta persona. Acoplado a ese teórico impacto ambiental pequeño, en realidad tiene detrás todo el impacto de construcción de la casa, pues tenemos altos salarios. Lo que cobra el notario comparado con lo que cobra el albañil es muchísimo más. De manera que no solamente tenemos de forma estructural, a nivel de la construcción de una casa, una desigualdad en el reparto de las rentas y en el reparto de los impactos ambientales, sino que esto lo podemos expresar también a nivel internacional. Las regiones más empobrecidas del planeta son en las que estamos realizando los impactos ambientales más grandes, impactos ambientales que además están realizados por personas en condiciones de explotación mayor, mientras que en las regiones centrales parece que no tenemos tantos impactos ambientales y que nos eh, dedicamos a una economía basada en los servicios que tienen detrás pues toda una serie de maquinarias, empezando por los ordenadores, con unos fuertísimos impactos ambientales y tenemos las mayores retribuciones. Es decir, que esta desigualdad enlazado lo ambiental con lo social es estructural y de alguna manera es algo inherente a nuestro sistema económico. Total, que tenemos esta crisis económica, tenemos esta crisis social, pero ninguna de las dos son radicalmente nuevas en la historia de la humanidad y mucho menos en la historia del capitalismo. Ya hemos vivido otros finales de ciclos sistémicos de acumulación, ya hemos vivido otros momentos de crisis de los cuidados, otros momentos de fuertes desigualdades lo que desde mi punto de vista marca este punto de no retorno, esta quiebra, esta ruptura de la normalidad, es la crisis ambiental en la que nos encontramos inmersos e inmersas. No voy a entrar en detalle en la crisis ambiental, pero simplemente voy a registrar algunos elementos. Uno primero es la pérdida de biodiversidad. Tenemos un momento de pérdida de biodiversidad como en ningún otro momento de la historia hemos tenido, bueno, más bien, de la historia reciente hemos tenido. Ahora mismo se están perdiendo especies a un ritmo comparable a como se extinguían en la época de los dinosaurios, es decir, estamos en la sexta gran extinción de especies. Y esto tiene muchas implicaciones desde el punto de vista humano, porque hay un montón de funciones ecosistémicas que ni nuestro sistema económico ni nuestro sistema social son capaces de realizar. Y me refiero a todo lo que tiene que ver con la fertilización del suelo, con la polinización, con la regulación de plagas, con la obtención de principios farmacológicos, con la depuración de, los ríos, con la seguridad alimentaria gracias a tener una diversidad de semillas, la regulación del clima, es decir, un montón de factores que son determinantes en nuestro orden social y que dependemos de que tengan detrás pues unos ecosistemas equilibrados en los cuales no haya habido una pérdida de biodiversidad catastrófica. El segundo de los problemas tiene que ver con que desde la revolución industrial hay toda una serie de recursos que habían sido poco abundantes para la humanidad que de pronto se convirtieron en fácilmente accesibles y en muy abundantes gracias a tener muchas fuentes de energía y además un sistema tecnológico que permitía la explotación masiva de estas minas. Pero esto está acabando. Y está acabando porque las mejores reservas, tanto en concentración como en aleaciones, se están acabando las minas con mayor concentración de minerales o las minas con aleaciones más fáciles de, obtener, pues simplemente están siendo agotadas. Hemos obtenido, hemos sacado primero de las de más fácil acceso. Y esto tiene un montón de ejemplos con un montón de sustancias. Simplemente voy a nombrar tres de una estrategia central en nuestro sistema actual. Una es el cobre, no entenderíamos un sistema eléctrico sin cobre, que es el que está detrás del cableado y de gran parte de la producción eléctrica, y no entenderíamos nuestro orden social ni nuestro orden económico actual sin un sistema eléctrico como el que tenemos. Hablando del sistema eléctrico, hay toda una serie de sustancias que se han denominado pues, metales escasos, porque son poco abundantes en la corteza terrestre y cada vez lo son menos gracias a nuestra utilización. Uno de ellos sería el galio, pero podríamos tener una larga lista. Por ejemplo, estos elementos son absolutamente centrales en el desarrollo de las energías renovables de última generación, los molinos eólicos de 5 megavatios, los mejores paneles fotovoltaicos, y sin ellos no podríamos mantener la producción que estamos teniendo. Este también es un problema que tiene su correlato en nuestro sistema eléctrico y en las alternativas a los combustibles fósiles dentro de nuestro sistema eléctrico. En cualquier caso, sobre esto Marga Mediavilla hablará con más detalle. El tercer ejemplo que quiero comentar es el del fósforo. El fósforo es un elemento central en la fertilización de nuestros campos desde la Revolución Verde, de hecho es eh, uno de los elementos absolutamente nodales, mucho mayor pues que lo que tiene que ver con todo el estiércol o los excrementos humanos o animales que habían sido la base de la fertilización antaño. Bueno, pues parece que el mineral de fosfato está llegando a su pico de máxima extracción, a partir del cual tendremos una capacidad de extraer y de poner, por lo tanto, en el mercado decreciente de este mineral. Y desde ahí tendremos un problema alimentario de primer orden, ya que nuestra alimentación se basa, entre otras cosas, en estos fertilizantes de fosfato. El tercero de los problemas tiene que ver con el cambio climático. Ahora no voy a explicar en qué consiste el cambio climático, sino de alguna manera qué márgenes de seguridad tenemos. Bueno, cada vez hay un mayor consenso científico en que el margen tiene que ver con no sobrepasar las 350 partes por millón de gases de efecto invernadero en la atmósfera. 350 partes por millón es una concentración de gases de efecto invernadero. Actualmente estamos en más de 400, de manera que tendríamos que reducir hasta por debajo de esas 350 partes. Pero no solo tendríamos que reducir, sino que tendríamos que reducir rápido. Y tendríamos que reducir y reducir rápido porque si no lo hacemos hay altas probabilidades de que se activen toda una serie de bucles de reglamentación positiva en el sistema climático que nos lleven a un nuevo equilibrio climático 4-6 grados superior al actual y tener un nuevo equilibrio climático con 4 o 6 grados por encima del actual es tener una completa reconfiguración de los ecosistemas y de la forma de vida en el planeta que desde luego va a tener tremendísimas implicaciones para la vida de los seres humanos. Bueno, pues ¿qué habría que hacer para superar esas 350 partes por millón antes de principio del siglo? Pues lo que habría que hacer es empezar ya, y ya es 2015, una reducción en las concentraciones de gases de efecto invernadero, de manera que además la reducción fuese importante, fuerte, de alrededor del 6% al año. Solo así lo conseguiríamos. Todo lo que sean reducciones más lentas o iniciar el proceso de descenso más tarde nos situaría por las inercias climáticas en bajar por debajo de esas 350 partes por millón varios siglos más adelante, o dicho de otra manera, la probabilidad de que se activen esos bucles de retroalimentación positiva sería alta. Cambio climático, pérdida de biodiversidad, límite de acceso a recursos básicos, son tres elementos centrales que hablan de esta crisis ambiental. Quiero añadir un cuarto que no voy a desarrollar porque desarrolla Margarita Avilla, que para mí es absolutamente central, y sería todo el tema energético y el agotamiento de los mejores recursos fósiles que tenemos por delante. Y ante esto se podría plantear que tenemos alternativas. Por ejemplo, desde la perspectiva energética, pues que tenemos las energías renovables, los agrocarburantes, lo que se ha venido a denominar los hidrocarburos no convencionales, por ejemplo el petróleo extraído a través del fracking, o las arenas bituminosas, o la energía nuclear. El problema es que nuestra sociedad es una sociedad que basa sus fuentes energéticas en el petróleo porque no hay nada como el petróleo. Ninguna de estas fuentes, ni la combinación de todas ellas, dan las prestaciones que da el petróleo. Este es un primer problema. Un segundo problema es que basamos todas nuestras posibles soluciones a, los desafíos que tenemos en todo un sistema tecnocientífico que no es que no pueda hacer cosas, sino que también tiene límites. Y tiene límites, primero, porque, bueno, la visión que tiene es una visión tremendamente analítica, es decir, disecciona la realidad en trozos cada vez más pequeños y considera que a partir del estudio de los trozos pequeños podemos concluir cómo funcionan los sistemas a nivel global. Pero la realidad no existe así. Esto nos ha permitido tener avances científicos en distintos campos, pero no entender las interrelaciones fuertes, la complejidad, pues una visión más holística de lo que está ocurriendo y justo en eso es en lo que nos estamos jugando ahora mismo las habichuelas, lo que donde nos estamos jugando el futuro. Un segundo problema es que el sistema científico que estamos pues dista mucho de ser neutral en realidad está al servicio de un mercado que es el que pone encima de la mesa la financiación, el que pone encima de la mesa el dinero. Por eso se investiga muchísimo más en biotecnología que en agricultura ecológica o se investiga muchísimo más en fármacos contra la obesidad que contra la malaria. El sistema científico no es neutral y está al servicio del mercado. Podríamos pensar un sistema científico que estuviese al servicio de las personas y un sistema científico que además de ser analítico sea sintético y tenga esa capacidad de visión global. Pero aún así, nuestro sistema científico seguiría teniendo límites. Un tercer límite sería que de alguna manera hemos investigado, hemos descubierto lo que era fácil por descubrir. Lo que tenemos por delante es lo más complicado y que por lo tanto nos va a costar más. Me imagino a Newman, pues en su casa, redescubriendo o reinventando la máquina de vapor, pues con pocos recursos y con relativamente pocos conocimientos. Nada que ver con el sistema científico actual. El CERN, un acelerador de partículas hipersofisticado en el subsuelo de Suiza, requiere millones de inversión, unas grandes cantidades de energía, de materiales y muchas personas trabajando en ellos para hacer pequeños avances cada bastantes años. Y esto, más allá de una teoría, es una realidad si observamos cuál ha sido la evolución de los descubrimientos por población, partido por la población, descubrimos que el pico máximo de descubrimientos no estuvo ni siquiera en el siglo XX, sino que estuvo en el siglo XIX. Y un último límite de nuestro sistema tecnocientífico tiene que ver con los límites humanos. Si como seres humanos no somos ni omniscientes ni omnipotentes, es imposible que al crear un sistema tecnocientífico que sea omnisciente y omnipotente. No es que no pueda hacer cosas, que pueda hacer muchas. Es que no puede hacerlo todo, igual que los seres humanos no podemos hacerlo todo. Total, que tenemos esta crisis económica, tenemos esta crisis social, tenemos la crisis ambiental, que tiene difíciles soluciones, pues porque no tenemos energías alternativas, porque nuestro sistema científico tiene límites, y de alguna manera, cuando hablamos de la economía, hablamos de un sistema que está dentro de la sociedad y a su vez este está dentro del, ambiente, del entorno en el que nos movemos. De manera que si el entorno está en crisis, si el entorno se está reconfigurando de forma importante, es imposible que nuestras sociedades y es imposible que nuestras economías no se reconfiguren también de forma importante. Desde ahí hablar pues de crisis sistémica, de momento de no retorno, de cambio, de quiebra, de colapso, ¿no? en el que probablemente y sin tanto probablemente lo que estamos viviendo es un cambio en nuestra organización económica, la globalización va a ser imposible de mantenerse sin un petróleo barato y esto no va a volver. En la organización internacional, sin globalización económica, probablemente tampoco haya globalización política, en las formas del Estado, en las ciudades, en los valores. La tesis que defiendo es que estamos viviendo ya un cambio civilizatorio de amplio calado en el cual estamos en unas de sus primeras etapas. ¿Y qué es lo que tenemos por delante? ¿Alguna idea? Bueno, pues hemos estado viviendo una sociedad, en una sociedad desde la revolución industrial en la que teníamos una grandísima cantidad de energía disponible y teníamos que invertir poca energía en conseguirla. Teníamos unos rendimientos energéticos muy grandes. De manera que teníamos un flujo energético muy grande que nos permitía tener sociedades tremendamente complejas en las cuales hacer un montón de cosas y estamos evolucionando de forma bastante más rápida de la que parece hacia sociedades que primero tienen una cantidad de energía disponible mucho menor, pues combustibles fósiles de menor calidad, renovables, otra serie de elementos que ya digo que dan una cantidad de energía neta eh, bruta menor, pero además es que tenemos que emplear mucha más energía en conseguirlo y sobre esto habló Marga en su, en su intervención. De manera que la energía neta que nos queda a la sociedad es una energía mucho menor y menos energía neta disponible, inevitablemente es menos complejidad social. Y menos complejidad social, inevitablemente, significa una reorganización y una reestructuración profunda de cómo ahora mismo estamos organizadas las sociedades. Dentro de todo esto, pues tenemos también oportunidades que se nos abren hemos visto cómo el aumento de energía disponible vino acompañado con unos aumentos en la capacidad de dominación de unas personas sobre otras y sobre la naturaleza. La disminución en la energía disponible potencialmente, y subrayo potencialmente, porque para nada necesariamente, abre la oportunidad de menos relaciones de dominación entre los seres humanos. Por ejemplo, sociedades menos complejas son sociedades menos estratificadas y desde ahí potencialmente más democráticas. Sociedades en las cuales las formas de dominación más dulce que hemos tenido hasta ahora, el consumismo, la sociedad de la imagen, pues no sean posibles, serán sociedades que evolucionen hacia formas de dominación más duras, leyes mordaza, por ejemplo, en nuestro contexto, y esto potencialmente generará resistencias más fuertes por parte de la sociedad. Bueno, si nuestras fuentes de energía del futuro van a ser las renovables, pensemos en fuentes de energía que tienen características como las del pasado, es decir, un acceso más universal por parte de las personas fuentes energéticas de acceso más universal son potencialmente también sociedades más, configuran potencialmente sociedades más democráticas. Sociedades más pequeñas, si vamos hacia sociedades más pequeñas, menos globales, más locales, también son sociedades que se gestionan mejor de manera democrática. Y por último, probablemente no haya capacidad de mantener un control de la información en pocas manos como el que tenemos en la actualidad, y esto también abrirá espacios de libertad social mayores que ahora mismo no tenemos. Otro cambio que probablemente se abra y que probablemente se esté abriendo es que pasamos en el pasado de sociedades agrícolas y locales a sociedades globales y a industriales y probablemente volvamos a sociedades agrícolas y locales. Y con esto no me refiero a que volvamos a sociedades como las del siglo XVI, la historia no se repite, sino más bien tiene forma de espiral, es decir, que podemos pasar por situaciones similares, nuevamente, sociedades agrícolas y locales, pero en las cuales el contexto ambiental y social haya cambiado de manera que los órdenes, los valores, las organizaciones van a ser diferentes, necesariamente diferentes. Desde el punto de vista económico, lo que estamos viviendo ya probablemente es un proceso de derrumbe económico, de destrucción destructiva, y lo explico. Nuestra economía tiene como elementos indispensables para el crecimiento, pues lo que tiene que ver con el capital, lo que tiene que ver con el trabajo, pero también lo que tiene que ver con la energía barata. La energía correlaciona de manera lineal con el Producto Interior Bruto, es decir, más aumento del PIB significa más aumento en el consumo de energía. En realidad esto es natural porque la energía está detrás de cualquier proceso productivo que queramos, es más, está detrás también de cualquier proceso productivo que se quiera enlazar con procesos productivos cada vez más complejos. Y una forma de ver esto desde el punto de vista empírico es que todas las últimas crisis que se han producido, por lo menos en Estados Unidos, pero también a nivel internacional, han venido precedidas de un aumento en el precio de la energía. Energías más caras significan procesos de crisis más importantes. No quiero decir que este sea el único factor, pero sí quiero decir que es un factor determinante en todo esto. De manera que probablemente lo que estemos viviendo es un proceso en el cual tenemos una crisis que hace que se pierda pues capacidad productiva, capacidad de implicación de expansión global, pues capacidad de economía de escala, pero esto hace que se pierda parte de la competencia, que se dejen de pagar deudas que por otra parte eran impagables y esto hace que el crecimiento vuelva a, nuestra economía. Pero conforme vuelva el crecimiento, volverán a aumentar los precios del petróleo como consecuencia de que estamos ya en un escenario post pico del petróleo, de haber pasado los momentos de máxima extracción, como ha comentado Marga, y esto hará que entremos en otro proceso de crisis. Iremos viendo un diente de sierra que va bajando paulatinamente, perdiendo cada vez más capacidad de proyección global, de economía de escala, etcétera, en un proceso, como decía, de destrucción destructiva de nuestro sistema económico. ¿Y qué es lo que tenemos por delante? Bueno, pues entre las grietas de la crisis del capitalismo se podrán abrir paso otros sistemas económicos. Se podrán abrir paso otros sistemas económicos cuya finalidad tenga que ver con la satisfacción de las necesidades humanas, economías domésticas, economías solidarias, economías populares, o se podrán abrir paso otros sistemas económicos también basados en la dominación, como podrían ser todas las economías de exacción, el, feudalismo sería un ejemplo de estas economías de exacción. Y hablar de otros sistemas económicos es hablar también de otros órdenes sociales. De alguna manera hablaremos de que irán produciéndose o irán aumentando unos valores y no otros en función de cuáles vayan siendo las proporciones de cada uno de estos nuevos sistemas económicos. Lo que tenemos por delante probablemente también es un escenario de crisis demográfica importante fruto del aumento de guerras por el control de unos recursos más escasos, fruto de la crisis de nuestro sistema sanitario, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la potabilización de agua, pero sobre todo fruto de que nuestro sistema agroindustrial pues necesita el petróleo y sin petróleo abundante pues simplemente vamos a tener problemas para acceder a los alimentos y vamos a tener problemas porque nuestro sistema agrícola depende de toda una serie de insumos que son en base al petróleo, pesticidas, abonos, y dependen también pues, de toda una serie de combustibles que están desde el proceso de siembra hasta el proceso de, de, de embalaje y posterior distribución a nivel internacional. Por eso, el precio del petróleo hace que suban el precio de los alimentos de manera totalmente acoplada. ¿Qué escenario tenemos por delante en las ciudades? Bueno, cualquier otro proceso de colapso pasado tuvo acoplado un proceso de desurbanización, es decir, la población dejó las ciudades y se fue a entornos más rurales. Roma pasó de tener un millón de habitantes durante la época del imperio a tener 30.000 habitantes durante la época feudal. Y acoplado a esto probablemente tengamos un proceso en el cual las ciudades se conviertan en las nuevas minas. En las ventanas estará el aluminio, en las tapas de alcantarilla el hierro o en los cables estará el cobre que las sociedades necesitan y que ya no van a encontrar en esas viejas minas cada vez más agotadas que teníamos por delante. Los estados también cambiarán. Acoplado al proceso de desglobalización económica, es posible que tengamos un proceso de desglobalización política que haga que tengan cada vez una capacidad de regulación mayor frente a organismos internacionales o que incluso se vayan desmembrando en entidades más pequeñas. Nacionalismos que exploten o feudos que se conviertan en espacios controlados por señores de la guerra, por mafias o incluso por movimientos sociales. Probablemente entremos en estados más policiales en la medida que otros mecanismos de control dulce, como comentaba antes, sean más inviables, o el, Estado se vaya convirtiendo en un agente económico cada vez más relevante porque entre otras cosas los agentes privados no sean capaces de mantener infraestructuras como la red eléctrica, como la red de telefonía móvil o como tantas otras. De alguna manera lo que tenemos por delante es un colapso, pero un colapso que no va a ser a la misma velocidad en todos los lugares, ni tendrá la misma profundidad, ni empezará en el mismo momento. Hay distintos factores, una playa de grande, que influirán en estos distintos niveles de velocidad y de profundidad. Uno de ellos tiene que ver con que en los lugares en los que la población exceda de forma importante a los recursos disponibles, pues estos lugares lo van a tener bastante más complicado. Otro de ellos tendrá que ver con que en los lugares en los que todavía queden recursos fósiles o recursos minerales estratégicos, pues tendrán una posición competitiva y podrán aguantar más tiempo. O en los lugares en los cuales el cambio climático tenga incidencias más fuertes, pues tendrán también pues, más dificultades que aquellos en los cuales pueden incluso salir beneficiados porque cultiven cosas que antes no podían cultivar. Creo que no hace falta hablar mucho de que en nuestro contexto probablemente lo que tengamos son unos de los escenarios más complicados. Pocos recursos, gran cantidad de población pues para los recursos disponibles y además una complejidad y una interdependencia con los mercados globales grandísima que hará que nuestra caída pueda ser de las más tempranas y de las más, digamos, aparatosas. En cambio, otros lugares se podrán convertir en nuevas potencias. Rusia tiene, atesora unos recursos muy potentes y los impactos del cambio climático serán comparativamente menores que en otros lugares. Mientras, en distintos lugares del sur, pues habrá transiciones que ya están empezando, entre otras cosas, porque no les ha quedado otro remedio. Cuando Cuba inicia su periodo especial y hace un cambio hacia la agricultura ecológica, tiene que ver con cambios que se adaptan a las nuevas condiciones y que se, eh, los hacen forzados porque no tienen otro remedio en los contextos y en los repartos de poder a nivel internacional. Pero el caso de Cuba no es único. Bután, por ejemplo, desde otros parámetros distintos, está experimentando y está explorando caminos similares. Y esto probablemente lo hemos viendo en distintos lugares a nivel internacional. Bueno, y por concluir, con algunas reflexiones de carácter estratégico en este entorno pues tremendamente cambiante en el que estamos entrando ya. Una primera idea es que si lo que estamos viviendo es un proceso de crisis civilizatoria, de colapso, pues tendremos que hacer y poner en marcha políticas que se pongan a la altura, políticas que tengan que ver con entender que estamos en un estado de emergencia y esto tiene que ver con políticas desde el punto de vista institucional, pero también con políticas desde el punto de vista social. Y esto, pues, tiene correlatos concretos. Probablemente lo que toque en este momento es maximizar los beneficios ambientales y no tanto los sociales. Esto sin olvidar, por supuesto, los parámetros de justicia, de democracia, que si no, llevarían pues una especie de ecofascismo. Nos llevarían una especie de ecofascismo si no los contemplásemos. Y por llevarlo a casos concretos. Creo que es el momento en el que tenemos que poner las fuerzas y las inversiones en cambiar nuestro mix energético, no en mantener el trabajo en las cuencas mineras, es el momento de iniciar una desurbanización organizada y no pensar en nuevos procesos de recalificación, o es el momento en el que tenemos que pensar en la reconversión de muchas empresas y no tanto en el mantenimiento pues, de unas condiciones salariales en ellas. Esto es un cambio estratégico importante. Y se planteará que esto pues, realmente es inconcebible. Bueno, realmente en otros momentos de la historia de la humanidad ha habido fuerzas, tanto desde lo institucional como desde lo social, que se han puesto en lo que parecía inconcebible, porque había un clima en el que se percibía ese estado de emergencia. Y por no irnos muy lejos, durante la Segunda Guerra Mundial, en sociedades con similitudes a la actual, en Estados Unidos o en Reino Unido, se vivió ese clima eh, de excepción, de emergencia, que hizo que se pusiese un montón de población a cultivar sus ciudades, a ahorrar, a hacer un cambio en las relaciones, con muchos más relaciones de apoyo mutuo. Es verdad que para desviar los recursos hacia la guerra, pero en este caso podrían ser hacia otra serie de cosas. Pero para percibir el estado de emergencia, pues de alguna manera tiene que haber una sensibilización social sobre ello. Yo creo que uno de los límites que hemos tenido las, organizaciones ecologistas durante todos estos últimos decenios es que no hemos sido capaces de transmitir pues, la necesidad y la urgencia de ese estado de emergencia. Bueno, probablemente la sensibilización va a venir por los hechos, es decir, por las malas, conforme los procesos vayan siendo cada vez más duros. Y ante eso, yo creo que una de las herramientas fundamentales es intentar dotar de seguridad o ayudar a dotarse de seguridad a las poblaciones, porque de alguna manera la desesperación es uno de los elementos fundamentales que alimentan el fascismo, que es uno de los elementos claves pues, de entrar en sociedades pues, fuertemente predadoras. Yo creo que la seguridad por lo menos se puede conseguir con tres elementos. Uno tiene que ver con dar explicaciones coherentes y globales a lo que está ocurriendo, resolver el sudoku en su totalidad, no fijarme solamente en la parte económica o en la parte social, sino en el conjunto de lo que está pasando. Un segundo, trabajar con las emociones, entendiendo que lo que nos mueve son mucho más las emociones que la razón y desde ahí pues entender que dentro del escenario en el que estamos entrando tremendamente duro también hay razones para la esperanza. Y uno tercero tiene que ver, y para mí es el fundamental, con la construcción de alternativas reales para que las personas podamos tener nuestras necesidades cubiertas sin caer en grados de desesperación y sin caer pues, en soluciones que podrían ser absolutamente desastrosas. Y esto me lleva al tercer bloque de medidas y que es justo es la construcción de alternativas desde una perspectiva autogestionada. Una construcción que desde mi punto de vista tiene que ser, ahora no lo voy a argumentar, muy desde la base, muy desde la construcción de las personas, porque las alternativas, los contextos en los que nos vamos moviendo, es los que nos cambian, lo que nos condicionan, lo que hace que tengamos una serie de valores, una serie de emociones, y esto lo tenemos que vivir. Tenemos que de alguna manera ser protagonistas de nuestros cambios a nivel social, porque si no, no vamos a ser protagonistas de nuestros cambios a nivel personal. De manera que necesitamos articular nuevas formas de conseguir nuestra alimentación desde lo local, tenemos que articular nuevas formas de conseguir nuestra energía pensando en las renovables y pensando en la articulación cooperativa, o tenemos que conseguir nuevas formas de satisfacer pues, nuestras necesidades de cuidados a través de, distintos, de distintas estrategias. ¿no? Eh, para mí algunos elementos clave de estas, alternativas es que necesitan ser autónomas y la autonomía tiene mucho que ver ahora mismo, en el contexto en el que estamos, con el mundo laboral. Si, por ejemplo, los mundos campesinos tienen más capacidad de resistencia que los mundos urbanos, entre otras cosas, es porque, es porque los mundos campesinos han mantenido un control sobre sus medios de producción, la tierra, las herramientas, que en los mundos urbanos hemos perdido. Desde ahí necesitamos impulsar un nuevo cooperativismo que nos dé, de alguna manera, esas herramientas que hemos ido perdiendo en estos entornos más urbanos. No solo eso, sino que necesitamos maximizar la diversidad de alternativas. Si no sabemos muy bien cómo van a evolucionar las sociedades, un elemento de seguridad es tener una diversidad lo más grande posible de alternativas sobre la mesa cuarto, una cuarta idea, y con esto acabo, es que no solamente necesitamos crear esas alternativas, sino que necesitamos crear unos contextos para que se puedan expresar. Y los contextos para los que se puedan expresar significan que necesitamos parar la degradación socioambiental todo lo que podamos. Cuanto peor esté el tejido social y cuanto peor estén los condicionantes ambientales, más difícil va a ser la creación de esas nuevas alternativas, más difícil va a ser satisfacer nuestras necesidades con relaciones de apoyo mutuo y no con relaciones de depredación mutua. Para ahí necesitamos tirar de campañas que ya estábamos haciendo y que tienen que ver con el pasado, que tienen que ver con campañas del siglo XX. Necesitamos parar, por ejemplo, la aplicación de nuevos tratados comerciales y el TTIP con Estados Unidos y la Unión entre Estados Unidos y la Unión Europea. Es un ejemplo paradigmático, pero pararlo pensando en nuevos aprendizajes que nos han ido dando pues nuevas luchas, por ejemplo la de la paz o por ejemplo lo que tenía que ver con el 15M y entendiendo que los contextos también cambian las formas de luchar. Si hasta ahora, por ejemplo, el tiempo corría en contra nuestra, ahora, conforme se vayan alargando las campañas, probablemente nuestra probabilidad de éxito sea mayor. Entre otras cosas, porque cada vez tendrá menos sentido firmar acuerdos comerciales, como el ejemplo que planteaba anteriormente en el TTIP, en la medida que vayamos teniendo economías cada vez más localizadas y no tan globalizadas. O pensar también en que a la vez que hacemos esas labores de resistencia será imprescindible poner fuerzas, y no pocas fuerzas, en la creación de otros mundos nuevos, de otras alternativas que satisfagan esas necesidades humanas sin depredar el entorno. Creo que estos son tremendos desafíos desafíos que no caen en el vacío, sino que ya tienen detrás la articulación de muchas personas y de muchos colectivos y que lo que tenemos que hacer es conseguir que den un gran salto adelante para que no sean cosas minoritarias, sino que impregnen y de alguna manera consigan marcar el ritmo y el funcionamiento de nuestras sociedades.